חבר'ה, בוקר טוב לכם, אנחנו בברוץ' קליפה 2022, אנחנו ממתינים למעלית הזאת שתיקח אותנו אפ. Yeah, yeah, I'm scared, believe me. Thank you. one minute only to reach them. Thank you. Bye bye. Репортаж ведешь? Вот мы бушкальники, да? Наконец-то мама вытащила. Наверное, наконец-то, все-таки настояла своим бушкалифом. Скажешь, да, это и не надо было. Good morning, thank you. זהו, חברים, יצאנו מהמעלית של אה, בורג' חליפה. לא הרגשנו, היה ממש מצוין. אז אנחנו פותחים לכם שידור חגיגי, איך נראה בורג' חליפה 2022. אין מילים לתאר את, ה... את היופי הזה שנמצא כאן למטה. אנחנו, חברים, רואים כאן את הכל, את, ה... את הבורדו בעין, את דיירה אה, אפילו. הנה, חברים, תוכלו לראות את זה עכשיו ממש בלייב, אנחנו עוברים עם הטיקט את כל האזורים. ועומד להיות מאוד מאוד את, ה... את מרכז ה business, את ביזנס ביי, את אה, בניין ה-EMAAR. פשוט מדהים באמת. חבר'ה, איזה רעות מושלמת. אז אנחנו נביא לכם את התמונה.